kodwa bahlali sometimes umuntu nene imhlekise engafuni ukuhleka the way niphoqa ngakhona bahlali uthe omunye there's no shame in sending job application <laughs> guys omunye washo ukuthi delete the album, the album before abadlali e-e imani guys why vele nizokhuluma kanjena mina i love the song um udiscate <laughs> Kunjalo-ke nje indaba abahlali ukuthi nivele nakhala nabambelela emakhanda ukuthi lokhu-ke esekwenzeka manje hhayi angisaku-understand-i. Nabanye babethukile bahlali ukuthi yini le engiyizwayo ngamadlebe ami ngokuthi nithuswa yiloko kokuthi uthe mehlo phela uMoonlight ukuthi kwi-albhamu ayikhiphile khona enye yezingoma ethi came first the egg and the chicken so nina navele nayithuka le ndaba nakhetha ukuthi nimtshele ukuthi asikho nje isidingo akukho alikho ihlanzo lokuthi mewukuthi usekhathele ukwenza umculo avele ahambe ayo-aplayela umsebenzi abanye babesho ukuthi nje yini le ngiyizwayo ngamadlebe ami Koda-ke bakhona phela abathe bamseka abahlali basho ukuthi nansi ingoma eyayidlaliwa ubani, eyayithi i-Cow Song eculwa uDoja Cat ukuthi ingathi yona yajwayeleka nayo le kaMoonlight-ke phela eChicken eh, izojwayeleka ngendlela abahlali kodwa nje nina basenimshilo ukuthi nje hhayi ke yabona-ke le mix masala aseyenze manje anisayi-understand there's no shame ukuthi ayofuna omunye umsebenzi bahlali Hhayi-ke bahlali kodwa sithembe ukuthi-ke nizoyijwayela ingoma yakhona since eshilowe ukuthi uyikhiphile le ngoma noma-ke sihlekile ngakho loko kuhleka yikona okuzokwenza ukuthi siyijwayele ingoma yakhona ukuthi le ngoma uthe meyikhipha yasihlekisa. Nami-ke ngizocela-ke ningakhohlwa bahlali ukuthi ni-subscribe-e, ni-like-e, ningi-follow-e nakumina futhi nizojwayela. ngiyakuthola ivoyisi yami njengoba nabanye bekhala ngokuthi ivoyisi yami iyaba-turn off. Ngiyanithanda-ke webahlali ngicela ningakhohlwa ukungi-subscribe-ela ningi-like-ele ningi-follow-e. Ngiyanithanda, Uke.